こんなん言って言ってもいいのかな、まあ、注射を打たれて、えー、15分間あの、まあ、アナフィラキシーショックがあるかないかっていうところでこう待つ待機場所があるんですが私がその会場に入った瞬間あたりくらいになんかこうその待機場所の一角がすごいざわざわしてたんですよね皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです 今日はですね昨日9月28日にワクチン接種1回目を行ったお話をしていこうと思うんですがまずそもそも私ワクチン接種にはあまり前向きじゃない派の人でした、まあ、打たなくて済むんだったら打たないままでいきたいなって思ってましてで、まあ、その代わりあの72時間の PCR 検査を福岡 行く前とか、えー、山形帰った後とか、まあ、それぞれその動いた時にはしっかり行ってで感染対策もしっかり行ってっていうふうにはしてましたが、まあ、それで済むんだったらあそうしていきたいなっていう派の人でした、まあ、ただそんな私がなぜ、えー、じゃあワクチンを打ったのかっていうことなんですけども、まあ、まず一番のポイントとしては仕事上 ちょっと歌わないと大変だなっていうことがあるので、えー、まあ、72時間はねあのできるのはあるんですけど、まあ、それでもやっぱり行動的にちょっと大変になるなっていうのが今後あるので、えー、そのためにワクチンを歌打とうということになったんですけど、まあ、ただやっぱり自分の体に入れるものなのでいろいろ調べてはき ましたがそれでもやっぱりこう最終的にちょっと決断するために、まあ、こう YouTube を始めていろんな医療に携わってる方々とお知り合いになれてでこの再生医療をいろんな方面で研究しててその遺伝子とか分子分子レベルでこう研究されてる方とかにもこう知り合いが研究員の人がいるのでそういった方々にワクチン接種って 大丈夫ですかっていうことを聞いて、えー、あの接種は推奨しますっていうことを言われたのでもうそれを信じて私の体を含め病気とかを治そうって思ってる研究員の人があの推奨するのであればもうそれを信じるしかないなって思って、えー、今回打つことになりましたで、えー、その私の住んでる鶴岡市の場合の話なんですが 私に対してこう接種券が届いたのが多分入院中なので、まあ、7月下旬か8月頭くらいに接種券が届きました、まあ、その頃はまだちょっとあまり前向きではなかったので、まあ、予約っていうのは取らなくてで9月の初め頃ですねにやっぱちょっと打たないとダメだなっていうことになったので、えー、その頃からあ 予約をしようっていう風なことで封筒の中にこういう紙が入ってるんですけど、まあ、この紙をもとに自分の市で行われてる接種場所っていうのを探しましたでやっぱり車椅子なので、えー、全部のクリニックが入れるわけでもなくて駐車場問題とかっていうのもあってこう駐車場が狭かったらなかなか行けなかったりとか えーと、クリニックの中が狭かったりしたりこう段差があったりしたら大変だったりっていうのもあったので、まあ、やっぱり一番初めはこう大きい総合病院の方から予約可能っていうふうに書いてあったので、えー、電話をしたらあ予約がもう終了しててでその次は市が運営する施設に電話したらこう受付のおばちゃんが 何もやってませんみたいな感じの本当にこんな感じの言い方でなんか対応されておいなんだよみたいな全然表と違うじゃんっていう思いがあったので予約センターその市がやってるコロナワクチンの予約相談予約センターっていうところに一旦ちょっと電話をしてあのー、表と実際のその予約できるできないの現状がちょっと違うんですけども これ以外のなんか情報ってないんですかっていうことを聞いたらちょっとこちらではもうわからないので一軒一軒電話してもらうしかないですって言われたのであまあそれをこうツイッターとかに「全然取れないよ」っていうことをつぶやいたら他の方が鶴岡市のホームページに出してるまたその表があってこっちの紙の方に書いてある方は甲子民が9月7日で えー、その鶴岡市のホームページの方は9月10日の更新日だったのでこっちの方正しいんじゃないっていうのがあったのでそっちをまた見ながらあ電話しましたで1軒クリニックがあ予約可能だったんですけど9月の10日11日あたりに電話した時点で、えー、次接種できるのが10月1415あたりだっていうふうになったんですよね でちょっとこう仕事の期間的にそこで摂取するのがちょっと難しいんですよ2回接種して、えー、2週間空けてとかっていろいろ考えるとちょっと間に合わないなっていうのがあったのと 県外行き来している方は接種の日までより1週間前まではやっぱ地元に戻ってきてもらわないとなかなかこうクリニックに来てもらうことができませんっていうふうに言われたので、まあ、それも考えるとちょっと仕事の行き来はどうしてもあるのでそれのワクチンに合わせて えー、その1週間前に帰ってっていうのはちょっと難しいな、んかその PCR 検査とかあの抗原検査も全部して帰ってきてるんですよっていうことをお伝えしてもちょっと難しかったので、まあ、どうしようかなって思って、えー、福岡で、えー、接種できないかなっていうことで えー、居住地外接種っていうのがちゃんとあったのでそれを予約して福岡で、えー、接種しようっていうことになりましたで福岡のその予約センターというか相談の場所に電話をしてその居住地外の接種を受けたいんですけども 予約できますかっていうことで、うん、連絡したら、まあ、その大規模接種会場はもう毎日いつでも予約を取れますよ <laughs> もう明日からでも行けますよっていうふうなことを聞いて、まあ、全然やっぱり環境が違うんだなっていうふうに思いましたちなみに鶴岡市は、えーと、とその時は大体がもうファイザーのワクチンで その、まあ、福岡でもファイザーはやっぱり予約が取りにくいとその時点では予約が取りにくくてその大規模接種会場とかで行われるモデルナとかであれば、まあ、そのすぐにできますよっていうことだったので、まあ、モデルナでいいかっていうことで予約をしました本当にだからもう明日から毎日できますよって言われてるのと1ヶ月後じゃないと、まあ、その入ってこないワクチンが入ってこないので できないしなおかつ、まあ、そのクリニックさん側の県外の往来があるからあ1週間とかその開けてもらわないとちょっと難しいですっていう気持ちは全然わかるんですけど、まあ、そうなるとあの普段その他県を行き来する仕事をトラック運転手さんとかもそうですしなんかそういった 地域をまたいで毎日毎日してる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよねだからそういう方々はそのクリニックで個別接種って難しいなってすごい思いましたやっぱ職域接種とかが進まないと打ちたくてもその医療機関側からちょっとお断りされるっていうことがあるのがやっぱり現状であるなって 思いましたしちょっとそれもこうツイッターでつぶやいたらもう自分もそうなんですっていう方々も結構いらっしゃったのでなんかそこは難しい問題だなっていうふうに思いましたで、えー、まあ、昨日ですね、えー、福岡のその大規模接種会場の方で、えー、ワクチンを打ってきたんですけど痛いか痛くないかの話とかじゃなくてそれよりも あのー、 <laughs> こんなん言って言ってもいいのかな実際あったことだからあれなんですけど、まあ、注射を打たれて、えー、15分間あ、まあ、アナフィラキシーショックがあるかないかっていうところでこう待つ待機場所があるんですが私がその会場に入った瞬間あたりくらいになんかこうその待機場所の一角がすごいざわざわしてたんですよねそのざわざわしてたところをこう見てたら 担架で運ばれていく人がいたんですでえって思ってやっぱりそのワクチン接種した後にどれだけ具合が悪くなったのかちょっとわからないんですがでもその個室の方に入ってって、えーとまあ、その後15分間、私がその会場出るまで救急車は来てなかったので そんなに大ごとにはなってないのかなっていうふうに思いますけどもやっぱりこう具合が悪くなって担架で運ばれる方がいるんだっていうのを目の当たりにしたので私はそこから15分間その場所で、えー、そういう状況があるかないかを待ってなきゃいけないっていうその15分間はめちゃくちゃ長く感じたのとやっぱり打った後もえー、大丈夫かなっていう気持ちはやっぱり正直ありました。 で、まあ、その後普通に運転してセンターの方まで帰ってまあ、1日経って熱はないですし具合が悪いっていうのもないですし、まあ、腕はですねもともとインフルエンザワクチンを打ってもすごい硬くなってちょっとちょっと動かすとこう痛くなるタイプの人ではあったので、まあ、それと同じくらいでまあでも車椅子こぐにしたりこう動作何かするにしたりの 問題っていうのは特にないのかなっていうふうに思います。はい、でモデルナだのモデルナなのでまた接種は4週間後ですね今度11月10月か10月の後半にまた4回目を福岡の方で打つという感じになります本当に打つ打たないは、まあ、それぞれ皆さん自由だと思いますしそのでも打ちたくても打てないっていう状況っていうのは やっぱまだまだあるっていうふうに聞いてますなんかその田舎の方で医療機関の方との1週間空けなきゃいけないとかそういうのがあるっていう方はあ他県で打つっていうのも一つの手なのかなっていうふうに思いますのでなんかもしこの動画が参考になっていただければなというふうに思いますはいということでまた2回目がね結構皆さんしんどいっていうのでまた2回目どんな感じになるかっていうのは撮っていこうと思いますので お楽しみに、はい、ということでこの動画があの参考になったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました